أرباحك كام من اليوتيوب بتاخد كام على الألف مشاهدة عملت إيه عشان تنجح على اليوتيوب كل ده هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا علي فوزي فيديو جديد على قناة محترف النت بيجي لنا اسئله كتير وطبعا هنجاوب عليها في الفيديو دوت انت بتاخد كام من اليوتيوب اليوتيوب بيديك قد ايه على الالف مشاهده عملت ايه عشان تنجح على اليوتيوب وفي بعض الاخطاء هنصححها طبعا في الفيديو ده الاخطاء اللي الناس دايما آه، بتعتقد شيء وهو مش كده تمام آه، اول حاجه احنا عايزين آه، طبعا اولا بعتذر ان انا بقالي ما عملتش فيديو على القناه معلش هو شويه كسل شويه ولكن ان شاء الله هنستمر ايه بفيديوهات كتير الفتره الجايه ارباحك كام من اليوتيوب هنبدا ارباحك كام من اليوتيوب كام سعر الالف مشاهده عملت ايه عشان تنجح على اليوتيوب تمام آه، اول حاجه بالنسبه لارباحي على اليوتيوب ارباحي على اليوتيوب يا جماعه ديت عشان تبقوا عارفين آه، بالنسبه للاسف يعني المحتوى العربي آه، الارباح بتاعته ما بتبقاش يعني كويسه يعني زي المحتوى الاجنبي والمحتوى الاجنبي الصراحه انا يعني شفت قبل كده أرب... ما كنتش اتخيل ان ارباح المحتوى الاجنبي يعني كنتش اتخيل ان ارباح المحتوى الاجنبي تكون عاليه بالشكل ده طب انت ليه بتتكلم على ارباح المحتوى الاجنبي لاني بالصدفه آه، يعني الارباح حاليا يعني الارباح نقوله مثلا ان هي قبل موضوع فيروس كورونا هتقول لي هو موضوع فيروس كورونا ده اثر على ارباح اليوتيوب طبعا اثر جدا على ارباح اليوتيوب مش انا بس لوحدي ولكن كل اللي شغالين على اليوتيوب حاليا شايفين ان الارباح وحشه جدا جدا جدا اولا سعر النقر قل آه، الاعلانات قلت مفيش اعلانات آه، معدل ظهور الاعلان قل بشكل كبير الاعلان رخص كل ده اثر جدا على الارباح يعني انت لو كنت بتاخد مثلا في اليوم 10 دولار بقيت بتاخد 5 دولار الموضوع آه، صعب جدا الارباح قلت بشكل كبير جدا جدا بسبب فيروس كورونا بس ان شاء الله لما نخلص من الازمه دي الارباح هترجع تتعدل تاني طب هي الارباح بتبقى يعني انت بتاخد كام من اليوتيوب اولا نبدا يعني الارباح بتاعه اليوتيوب طبعا زي ما احنا عارفين على حسب بس ولكن هي مثلا بالنسبه لي ممكن يختلف عني شخص تاني ممكن شخص تاني يبقى اقل ممكن شخص يبقى ازيد على حسب اجتهادك في القناه وعلى حسب المشاهدات اللي لك يعني انا مثلا ممكن الارباح تتراوح مثلا من 150 دولار ل 300 دولار ولكن طبعا من لما بتعدي ال 200 دولار بيبقى قليل جدا يعني شويه تمام آه طب دلوقتي عرفنا انا, أنا باخد كام من اليوتيوب ولكن يا جماعه عشان تبقوا بس عارفين اليوتيوب آه، انا من الصراحه انا صابر بس على اليوتيوب عشان في مصدر دخل تاني معاه يعني مش اكتر وهقول لكم ايه هو المصدر الدخل التاني دوت اللي هو يعني يعتبر افضل بكتير من اليوتيوب بكتير جدا وشروط انك تشتغل على الم... على, الم... على الحاجه دي اسهل بكتير من اليوتيوب واسعار وال... والارباح بتاعته نقدر نقول ثلاث اضعاف اليوتيوب بجد بجد يعني آه، طب دلوقتي عرفنا بتاخد كام كام سعر ال1000 مشاهده الحقيقه كام سعر ال1000 مشاهده ديت مختلف عليها ناس كتير جدا اولا عشان تعرف سعر الالف مشاهده انت مش بتتحاسب على الالف مشاهده للفيديو يعني انا مثلا انت بتتحاسب على الالف ظهور للاعلان ايه ده يعني انت مثلا آه، ممكن مثلا الفيديو يظهر 10000 مره آه، مش كلهم يظهروا عليهم اعلان لا ممكن انت مثلا فيديو آه، شافه 10000 واحد آه، ما يشوفش مثلا الاعلانات مثلا غير 5000 4000 6000 على حسب برضه نسبه ظهور الاعلان طب نسبه ظهور الاعلان وايه تاني الشخص اللي بيشوف الاعلان ده بيشوفه من انه دوله طبعا لو بيشوفه من الدول العربيه هيبقى سعر الاعلان منخفض لو بيشوفه من دول اجنبيه هيبقى سعر الاعلان عالي فطب ماشي نوع الاعلان نفسه الاعلان دوت آه يعني الاعلان اللي انت بتشوفه دوت آه، رخيص ولا غالي ولا ايه نظامه بالظبط بس عشان اريحكم بالنسبه لنسبه الالف ظهور للاعلان في مصر وفي الدول العربيه خصيصا يعني الارباح بتاعته بتتراوح من 1 دولار وانت طالع في ناس طبعا بتوصل ل 5 دولار يعني ولكن قليله جدا وطبعا الوضع دلوقتي صعب اليوتيوب آه، مش ارباح مش ارباحه زي الناس شايفه يعني ولكن اللي شايفني دلوقتي ما يأس اشتغل على اليوتيوب وان شاء الله ارباحك هتبقى كويسه جدا جدا يعني ولكن انا بقول ان حاليا في الوضع الحالي ارباح اليوتيوب مش كويسه ولكن مش ده مانع انك تخليك تبطل يوتيوب لازم تستمر على حاجه انت بتحبها طالما انت بتحب اليوتيوب استمر عليه وان شاء الله هتنجح تمام آه، خلصنا انا باخد كام اليوتيوب ازاي سعر المشاهده قد ايه او سعر عرفنا دلوقتي اليوتيوب بيتحاسب ازاي نيجي بقى للحاجه الثالثه انت ازاي نجحت على اليوتيوب اولا ناس كتير بتسالني لان انا طبعا نجحت على اليوتيوب آه، في وقت قليل جدا فطبعا الناس دايما بتقول لك انت مثلا آه، نجحت في وقت قليل في اليوتيوب وكل ده وحصلت وعندك دلوقتي يعني عندي دلوقتي 81 الف مشترك فطبعا رقم كويس جدا وان شاء يعني بشكر كل المشتركين عندنا في القناه وكل المتفاعلين يعني معانا في القناه آه، آه، فالنجاح انك تستمر في نشر الفيديوهات بمحتوى خاص بيك انت اللي بتقدمه طالما عندك محتوى خاص بيك محتوى بتاعك انت انت اللي بتقدمه مش مش محتوى مسروق او محتوى بتاع حد تاني تمام انا عندي المحتوى اعمل الحاجه اللي بتحبها ما تعملش الحاجه اللي انت شايف ان هي دي اللي بتجيب مشاهدات اعمل الحاجه فعلا اللي انت بتحبها والحاجه اللي انت بتعرف فيها عشان تعرف تطور من نفسك في المجال ده خلاص انا عندي محتوى بتاعي فضلت انشر في فيديوهات استمر هتلاقي الارباح زي الزفت في الاول بس انت لازم تستمر عشان آه، يعني عشان ان انت تنجح في اليوتيوب ولما تقدم برضه طلب التحقيق الربح يتقبل فانت لما تستمر يعني الصراحه سر النجاح هو الاستمرار استمر بعد الاستمراريه هتلاقي ان في عندك فيديوهات قديمه آه، جابت مشاهدات عاليه جدا ولو فيديو عندك واحد بس نجح في القناه هينجح لك القناه كلها وهتخش طبعا آه، تحقيق الربح ان شاء الله آه، في حاجة تانية طبعا بتبقى أحسن بكتير اللي أنا شايفها أحسن بكتير من اليوتيوب طب إيه هي اللي أنت شايفها أحسن بكتير من اليوتيوب وانا شايف ان احسن بكتير من اليوتيوب هي مدونة Blogger او الموقع الالكتروني تمام آه، الموقع الالكتروني او مدونه آه، مدونه Blogger اللي ما يعرفش يعني ايه مدونه او ما يعرفش يعني ايه موقع الكتروني الموقع ده ان انا مثلا لو جيت على ال search في محرك جوجل وكتبت مثلا الربح من الانترنت على سبيل المثال بلاقي في مقالات مكتوبه بقرا مثلا ادخل على اي مقال وابدا ان انا اقرا المقال ده واشوف ايه محتواه وابدا ان انا افهم من المقال في ناس بتحب النوعيه الكتابيه فبذلك بيخش على المقالات طب بالنسبه هو دوت الموقع الالكتروني او المدونه المدونه ديت جميله جدا في الارباح طب هي المدونه ليها شروط برضو في تحقيق الربح آه ايوه بس مش زي اليوتيوب واسهل من اليوتيوب اولا المدونه ليها شروط من الاخر كده اجيب لك الخلاصه انك تكتب مقالات حصريه تكون انت اللي بتعملها بنفسك مقال يكون انت اللي مصممه بنفسك وهسيب لكم طبعا الموقع الالكتروني بتاعي في الرابط اسفل الفيديو تقدروا ان انتوا تدخلوا على الرابط وتشوفوا المدونه دي شكلها ايه والاعلانات بتتحط فيها ازاي وايه المقالات اللي بتبقى مكتوبه وايه هي شكليه الموقع الالكتروني او المدونه آه، المدونة دي يعني من الخلاصة كده لو انت عندك 20 مقال حصري بتاعك انت انت اللي كاتبه بنفسك والعشرين مقال دي في كلمات في كل مقال بتتراوح من 500 كلمة لعندك بقى من 1000 ل 1000 وطالع فانت كده والمقالات دي كويسة وبيجي لك آه، زيارات من محرك البحث والمقالات دي مش متاخده من بره المقالات انت اللي ناشرها بنفسك هتقدم طلب وهتتقبل والمداونه سهله جدا وارباحها احسن من اليوتيوب بكتير يعني انا مثلا كده كده اللي بيخش لو دخل 1000 واحد كده كده لازم يشوف اعلانات مفيش حاجه اسمها نسبه ظهور على حسب بقى نوعيه الاعلان والشخص برضه بيشوفه منين وبتاع بس كده كده الاعلان لازم يظهر لو جالك مثلا 1000 آه، زياره من اليوتيوب ومثلا جالك عليهم 1 دولار وجالك 1000 زياره من اليوتيوب برضه على المداونه وهيجي لك مش هيجي لك عليهم 1 دولار هيجي لك عليهم مثلا نقول مثلا من هيتراوح من 2 دولار وانت طالع او دولار ونص وانت طالع على حسب برضه فطبعا المدونه او آه، Blogger هو افضل حاجه تربح منها بعد اليوتيوب لو حبينا ان احنا نعرفكم اكتر في موضوع المدونه ونعمل لكم فيديوهات تانية بعد كده على مدونات يا ريت تكتبوا لي في ال comment اسفل الفيديو يا ريت لو انت مش مشترك اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده ويا ريت يا جماعه ال like ال like بيحفزنا ان احنا نعمل فيديوهات تانية كتير شكرا ليكم استنونا الفيديو الجاي